Cause I Things be the say few moments Hi guys. later. Kakauwi ko lang. Ayan. Kukulayan natin. Titingnan natin kung ano magiging resulta. Nag, naglalangis at oiling oily. Kasi talagang minsan naglalagay talaga ako ng oil sa buhok kasi para naman hindi siya talagang dry na dry. So, we will see guys kung ano magiging resulta. lang maliko. So, okay, 2 in 1 yung aking uh, bat rub. Isa din siyang ano, hair. <laughs> Isa din siya sa buhok ko, nilalagay ko. Pagkatapos sa katawan, ayan, sa buhok na naman siya pwede. So, uh, the same time, wait ko siyang mag-dry little bit sa aking hair. After that, I will prepare now the color. So, love guys. See you after.